الخميس 15 جوان في 20 رمضان مبادرة مميزة نظمها سجن برج الرومي في بنزرت دعوة كلايبي بي جي وسانفارا باش يقابلوا المساجين ويعدوا معاهم سهرية استثنائية خويا أنا قدام آه، السجن المدني آه، ببنزرت برج الرومي خويا باش نعملوا ايفينمون آه، المرابيط اليوم سوق فطرنا هوني مع سوق فطرنا لهنا ان شاء الله وربي يخلي يخلصوا نخفوا عليهم الضيق شويه لاول مره كلايبي بي جي سنايبر ام سي وسنفرة يتلموا مع بعضهم حدث مميز سبعة وأربعين دقيقة آذان الإفطار الفنانين متاعنا على طاولة العشاء ملمومين مع بعضهم في برج الرومي فرحوا بينا مليح يعطيهم الصحة خويا دار السجون لهنا والكل فرحوا بينا شاقين الفطر معاهم الكل جونا بين مريقلين شويه اخر تبدا l'événement ان شاء الله نعملوا الجو ان شاء الله فهمت خرجوا مربيت من شويه من الضيق نتاعهم والكل ان شاء الله صاحبي جو باهي دي للناس الكل اللي طايحه ربي يخلص وحلهم وما يهش مزيه واجب واجب هذا ولاد شعب هذوك هما الببليك نتاعنا في السجون وخارج السجون المهم ولاد حوم صح هذه قاعة سينما قاعة هيئة في سجن برج الرومي للتذكير للبلاصة هذه تقدم فيها فيلم زهرة حلب نوفمبر 2016 في إطار أيام قرطاج السينمائية هي الفضاء اللي باش تستقبل الليلة حفلة كلايبي بي جي وسانفارا واختيار على سانفارا ولا وكلاي بي جي معناها اختيار عادي rappeur آه، كيما les rappeurs توانسه الكل معروفين راب des rappeurs معروفين صارت مبادره اتصلوا بينا وافقنا باعتبار كونه بعد حفله آه، سجن المرناقيه برشا فنانين حبوا يعملوا حفلات داخل الوحدات السجنيه وافقنا وعملنا الحفله وبطبيعه الحال اكثر يمكن من اكثر الحفلات اللي عملناها في شهر رمضان اللي تجاوبت معها المساجين. سهريه راب في الحبس ريسك كبير لكن المسؤولين كانوا معاملين على تفهم المساجين وذكاء الفنانين. نجاح السهره ليلى ينجم يخلي التجربه تتعاود. شوية حس انسان شايف يا اخي خلص يا صاحبي خلص خلص والله كفر حب وتعب امي يا فيني هي كما نقولوا تخفيف الضغط على المساجين وفي نفس الوقت آه، محاوله باش نوريو للمساجين اللي آه، يدين الاداره العامه للشؤون والاصلاح والدوله ممدوده باش العباد هذه ترجع لحظيره المجتمع واللي معناها ils font partie من المجتمع التونسي حبينا ولا كرهنا وبطبيعه الحال آه، اذا كان معتبرينهم ينتميوا للمجتمع التونسي يلزمنا نمد لهم يدينا ونوريهم اللي هما كما نقولوا ينجموا يرجعوا لحظيره المجتمع ونجموا نخففوا عليهم الضغط داخل الوحده السجنيه بي BBJ يطلع مع سنايبر لأول مرة حفلة كيما هكا تصير وخاصة تنجح تنظيميا كلاي غنى القديم والجديد الناس لهنا كانت متفاعله برشا شهر رمضان شهر صعيب بعيد على العائله تحدي عند الولاد انهم يفرهدوا على الناس الظروف والدنيا حكمت عليهم باش يكونوا ورا القضبان ساعة ونص تفاعل كبير انسجام واضح ما بين كلاي سنايبر وسانفارا تحدي ربحوه الفنانين وإدارة السجن اللي تميزت بالشجاعة والذكاء وقت اللي برمجت عرض راب للمساجين مساجين كانوا في المستوى وما صار حتى شيء ليلتها ينجم يقلق ولا يزعج تعدت ايفينمون هاي على الاخر خويا المرابيط فرحوا وخرجوا من الضيق اللي هما فيه وربي يخلص واحد خويا تشوف برشا عباد آه، قلبك يوجعك خويا وياما في الحبس مظالم زاده فهمني وربي معاهم وربي يخلصوا حالهم خويا قلبي وجعني انا ما منسالش فهمت كي ريتهم متفرهد وضحكوا ديجا محلاني على الاخر وباش نروح متفرهد Yeah. مشوار البلد شعب في البلد تكوي قلبك برجال الطير غير الذي مخي حبش المصدق شيخ كلمة البلد السهرة وفات بنجاح كبير تجربة مميزة نجم نقولوا حتى مضيئة لفائدة سجن برج الرومي في بنزرت إدارة برهن اللي هي واعية للحبس نجم يكون فضاء للإصلاح والتأهيل وللتفرهيد